yang kurang beruntung, kurang hoki, atau atau nama yang tidak pernah membuat keberuntungan atau kebahagiaan. Eh, Tapi nama-nama itu pasti ada kalau membuat sial kan?